次回は時間もドダウンとワイドだぞオラの父さんの下級選手バーダックがサイヤ人の誇りをかけて戦い抜く「ドラゴンボール Z スペシャルだ」10月17日水曜日夜7時たった一人の最終決戦フリーザに挑んだ Z 選手